참여를 제발 이겨요 거창 노래 도쿄올림픽 그 스페셜을 ペペおはようございます朝のニュースですさあまずはじめのニュースどうしたの大丈夫だよちょっと喉にねつばが食べているはいじゃあ気を取り直して、えー、最初のニュースですあどうして大丈夫だって大丈夫だよ大丈夫だよちょっと感じだからね感じだからちょっと出ちゃうんだよ大丈夫だよ それでは最初にどうしたんだよで、ソーシャルディスタンスれだから危ない